Habari mashabiki, help me to change the world. Sasa mashabiki zangu, kuna kitu kidogo sana ambacho nimekitunga, nikaona niwasalimie, japo ni Jumapili, niwashirikishe kidogo. Ah, kitu chenyewe naona kikubwa sana kivile mm. kama mnavyojua mm. mm. <laughs> watu wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini naimba hivi, amna nipata kawazo na washirikisha mashabiki, nikiimba kwenye biti eh, hivyo siku moja moja, sio mbaya <clears throat> na wawa na wawa na wawa na waza tu na wawa na wawa na wawa na waza tu Nawaza Magufuli amerudi tena, Je, kwa uongozi wa sasa sijui ninangesema, na nimejifunza binadamu kweli hawana jema, yaani wale wale unaowatunza ndo wanakuombea ukilema. Na shanga na wadhaje, nchi yetu itaimarika kiuchumi au wakati wowote itaanguka? Na waza mchana usiku, jibu alifiki. Wanaomtukana Samia hawa wamtaki Jesse boy hapa ndio kitu ambacho nimekitunga nikaona niushipisha ukisikilize hata kidogo. Kama mmekikubali, like, comment, share hapo chini, au vipi? Jumapili njema kwako wewe shabiki yangu mm. ha. Ah. Bye.